somos unha organización que ten como objetivo xeral a defensa dos servicios públicos, é dicir, ensino, saudade, a dependencia, etc. E como objetivo concreto a defensa dos dereitos dos colectivos de persoas pensionistas. Polo tanto, non solo, non só reivindicamos pensións públicas, igualitarias e dignas, senón que tamén loitamos por todos aqueles temas que supoñan unha mellora das condicións de vida destes colectivos. Por eso, hoxe, queremos abordar de novo unha cuestión que se ven afecta a ciudadanía xeral ten especial incidencia nas persoas maiores e máis concretamente nas persoas con menos recursos económicos queremos tratar una vez máis sobre as relacións entre a banca, é dicir, o sistema financiero y las persoas, principalmente as persoas pensionistas. Hai ya un tiempo, a finais do ano 2020, a plataforma por unha banca pública viña a dar a conocer un interesante documento para reflexión no que alertase dun serio problema que pesaba sobre a ciudadanía máis vulnerable, a exclusión financiera. E que isto da exclusión financiera pois expulsara unha parte importante da ciudadanía, persoas, familias, pequenos empresarios e autónomos dos servicios bancarios e financieros para o desenvolvemento da vida persoal e empresarial de todos estes colectivos nestes últimos 20 anos o predominio da economía financiera en detrimento da economía productiva ten ido abastando a estrutura e funcionamento do sistema financiero cara a objetivos especulativos, incluindo simultaneamente a ciudadanía e os colectivos máis vulnerables do acceso ao mesmo. Actualmente no Estado español e como resultado das fusións bancarias impulsadas polo Banco de España e os distintos gobernos, catro grandes grupos bancarios manexan máis do 80% do activo bancario. As caixas de aforro, as cooperativas, as caixas rurais están prácticamente desaparecidas e os bancos medianos que quedaban desapareceron a través de distintos procesos de fusión, algo que non ocorre noutros países da Unión Europea, como Alemanha, Francia, Holanda ou, Italia. E todo isto, ademais, nun contexto de progresiva desregularización do sector, poidéndose afirmar que hoxe en España prácticamente xa non hai control público sobre ningún banca. Esta concentración casi monopolista supón un peligro para calqueira sociedade democrática, pois disminuye a libertad de elección da ciudadanía e a súa capacidade de negociación fronte aos bancos, posibilitando maiores abusos e malas prácticas, como as que se teñen producido nos últimos anos. A isto súmanse unha serie de efectos colaterais moi dañiños para o conxunto da poboación. A desaparición de oficinas, máis de 20.000 nos últimos 10 anos, con especial incidencia no rural, con máis de 4.000 concellos sin oficina bancaria, e o despedimento de empregados e empregadas máis de 100.000 nos últimos anos. No caso de Galicia, a crise e mala xestión, as corrutelas, e deficiente supervisión económica e política levaron por diante a práctica totalidade do sistema financiero galego. Así, en 2008, había en Galicia unhas 2.535 sucursais. A finais de 2020 quedaban solamente 1.234 é decir, liquidaron 1.300 oficinas. E xente, digo perdía 181 oficinas. A Coruña tendría 169, Santiago 54 e Pontevedra 35. Esta situación de oligopolio e descontrol permite aos bancos impoñer unhas condicións moi lesivas para os seus clientes, moitas veces obrigados, sobre todo, os máis vulnerables. Entre outras, citar a siguiente é a reducción ou desaparición de servicios tradicionais, por exemplo, a atención por ventanilla para pagos, cobros, transferencias. Segundo, o encarezamento dos servicios alimentais, tanto se trata de efectivo como de tarxetas, tasas e comisións que non paran de medrar. Terceiro, a reducción de horarios de atención personalizada cita previas, datas e horas determinadas para realizar sesións concretas, o que provoca longas colas ás portas das sucursais de turno. Cuarto, a eliminación de servicios básicos de forma presencial e a súa sustitución polas operacións virtuais chamadas online. Non lles importa o nivel de conhecimentos técnicos das persoas usuarias ni se ten boa ou mala conexión a internet, ni se conta cun fillo ou unha neta que desbote unha man co condeado ordenador ou teléfono móvil. Hai pouco, a banca lanzaba unha campaña dirixida ás persoas maiores con eslogans tan peregrinos e ilustrativos como estes. Se podes ver aos teus netos desde a tablet, podes sacar dinheiro desde o caixeiro. Se podes facer a compra sen ir ao supermercado, podes pagar o recibo sen ir ao banco. Ou isto e outro. Se podes consultar noticias no móvil, podes consultar no teu caixeiro se te chegou a peixe. Quinto, anula a remuneración, anula a remuneración do aforro e dos depósitos fronte aos elevados intereses dos créditos que a miúdo levan ademais a obriga de contar contratar outros produtos financeiros como son o seguro. A isto podemos sumar a amenaza de algúns bancos de que nun futuro máis próximo se cargarán intereses negativos se as contas non dispoñen dun mínimo determinado ou non se realiza un número mínimo de movimento. En resumo, que se negue a que manexar os nosos cartas non é un servicio, eso sí, se eres un cliente preferente, cuns miles de euros, nóminas e inmobles do teu haber, as comisións se perdoan. A atención mellora se pola conta perteneces a un colectivo máis empobrecido con escasos ingresos en que realizan só as operacións bancarias e militares pois, pois toques tanto. Lamentablemente, este es el panorama actual. Pero eso no quiere decir que tenga que seguir siendo así e que no podamos hacer nada para cambiar. Desde aquí queremos lembrar aos bancos, aos políticos, às pessoas e as pessoas maiores de 65 años somos más de un 25% da población. Queremos lembrar que mayoría de deles foron rescatados con dinheiro público, miles de millóns de euros, dinheiro que non nos devolvemos. E son menos o responsable de montador, rabia e sufrimento. Por exemplo, preferentes, cláusulas son, hipotecas, desafiamente, que o sistema financiero debe estar ao servicio das persoas e as empresas, e as empresas e non ao revés. Queremos berrar alto que somos clientes e cidadáns con dereitos e que os defenderemos que os máis vulnerables non deben ser por riba os máis afectados que xunto aos compañeiros e compañeiras do resto de Galicia e de tantos outros lugares do Estado español nos atoparán a rúa denunciando os seus abusos e oponéndonos as súas arbitrariedades por unha banca pública inclusiva inclusiva e de servizos para as persoas, as familias e pequena empresa e as persoas autóctonas. Por unha banca máis segura, responsable, ética e de proximidade. Seguimos reclamando que o tempo dos políticos que nos están, que é tempo dos políticos que nos están a gobernar. Estamos a plantexar que deben posicionarse sin complexos sobre a creación de unha banca pública que sirva para, para presionar a banca privada e establecer unhas regras de xogo, de xogo bancarias que non permitan a usura. Deben marcar unhas directrices claras, claras e contundentes a dirección do Banco de España, como seu gobernador ao frente, trasladar aos políticos gobernantes que o Banco de España como institución debe seguirse a desenrolar o papel que le corresponde como organismo económico público e non facer de portavoz das institucións económicas privadas, Fondo Monetario Internacional, empresarios e grandes fortunas. Debe, debe ser viciante dos intereses públicos e non dos intereses económicos privados. E como non podía ser de outra maneira, vamos a continuar berrando alto e claro contra os abusos bancarios porque os bancos maltratan as persoas, sobre todo as persoas maiores porque os bancos provocan a exclusión financiera das persoas dos menos con menos recursos. Vamos a seguir berrando pola atención presencial nas oficinas, sin restriccións horarias, contra a usura das entidades bancarias, contra as comisións de escándalo que cobran os bancos. Vamos a seguir berrando banca pública xa, compañeiros e compañeiras. Sin máis, damos por finalizada esta concentración, agradecendo a vosa asistencia e vémonos na próxima movilización. Anunciar unha cousa. O próximo día 22 hai un acto sobre uh, as persoas maiores no, no, na Escola de Maestría e de Formación Profesional da Plaza do...